Вейлин, нам нужна твоя помощь. Карвар предупредил полицию Сайгона. Им приказано убить Бонда. Мы понимаем, что у тебя копия диска, который 007 нашел у Карвара. Принеси диски в штаб-квартиру и расшифруй их, чтобы мы могли узнать местоположение судна «Стелс» Карвара. Военные расставили блокпосты с 20-миллиметровыми орудиями. Возможно, они ищут и тебя. Постарайся быть незаметной до того, как получишь тяжелое орудие. Ну вот и опять лаборатория. Эта новая расшифровка должна подойти. Да. Это оно. Бухта Халом.